Seit vier Monaten bin ich nun schon mit dem Rad in Südamerika unterwegs. Durch die windige argentinische Pampa habe ich mich gekämpft und bin durch die Wildnis Patagoniens geradelt. Es ist mal Zeit für eine Pause. Und da kommt mir das Angebot eines Freundes sehr gelegen. Andrés bietet mir an, in seinem Haus zu wohnen. Direkt am Meer soll es stehen, und während er gerade mit einer Hippie-Fahrradkarawane durch Brasilien radelt, kann ich es mir in seiner Hütte gemütlich machen. Äh, das ist meine Hütte, bereit für den Sturm. Noch ein paar andere Hütten dieser Art stehen hier und eine davon gehört Camillo. Perfekt. My name is Camilo. <laughs> Uh, I am Camilo, this is my hut, my little hut. This is uh, this was the first experience uh, doing a house. So it's like my my space of playing games <laughs> and while playing games learning. A lot of things you can learn here that you have to learn uh, doing. Learning by doing. Einfach mal ausprobieren ist Camilos Motto. Die Baumaterialien kommen alle aus der Umgebung und sind gratis. Recycling wood from all constructions, wood uh, from the forest and clay, soil. Principally materials that I can find here. That's it, nature materials and recycled materials. To create is very important for me too. because I think we all have a creative energy uh, that we have to take it out somehow. I'm talking about creation in a universal way, you know, create while cooking, create while speaking, create while loving, create while singing, playing music, building, writing, while reading even, while thinking. Create while creating every day of your life. Camillo hat Musik studiert und arbeitet gelegentlich als Musiklehrer in der Stadt. Viel Geld benötigt sein Lebensstil nicht. Zeit zu haben ist ihm wichtiger. carguita de dobla, trabajo me das, pensar que eres humo, humo y nada más. ¿Sí o no? ¿Subir ahí? ¿Es más húmedo? Sí. Eh, vamos a bucear con Hugo. y <laughs> vamos a buscar los trajes, todos. Sí. Auch Hugo wohnt hier in einer ähnlichen Hütte. Er ist Speerfischer und steigt mehrmals die Woche mit seinem Hund Gaspar zum Meer hinab. Está bueno. Dale algo para comer, genial. Pero es maravilloso, es un viaje hermoso. Loco. Marisco chileno. La costa del Pacífico. Rico. Nachhaltig ist diese Art zu fischen und tausende von Jahren alt. Den Fang verkauft Hugo in der Stadt an ein Restaurant oder isst ihn selber auf. Wind und Regen kündigen einen Sturm an. Camillo und Hugo müssen das Dach des Gemeinschaftsgebäudes sturmfest machen. Ich verkrieche mich in meiner Hütte. Draußen prasselt der Regen aufs Dach. Doch mein Freund Andres hat gute Arbeit geleistet. Tropfen tut es nur in meine Töpfe, mit denen ich Regenwasser sammle. Auch Gaspar hat einen geschützten Platz gefunden. of rain last night, a lot of wind, but I got the fire started and here I'm safe and warm and dry, so all good. For me it's important to be with myself, uh, to be in contact with myself. Uh, to to be in contact with love. Uh, first of all, with love uh, from me to me, <laughs> and that allows me to be in contact with the rest of the universe, <laughs> you know, the rest of the people, nature. So for me, being in touch with myself most of the time is what I try to do because that gives me this state of mind clearly to to embrace life to embrace life Ich bin beeindruckt von den Hüttenkonstruktionen und von dem einfachen Leben in der Natur. Die Menschen hier strahlen eine Zufriedenheit und Ruhe aus, welche ich manchmal bei mir selber vermisse. Vielleicht sollte ich mir auch mal eine Hütte am Meer bauen.